痩せたい人は10秒3種目一緒にやりましょうはい皆さんこんにちはタートルです今回ですねででんバランスボールを使って10秒間3種目 計30秒一緒にエクササイズをやっていきましょう。今回は上半身、お腹周り、そして下半身、この3種目に分けて行っていきます。バランスボールを使って行うことで、より細かい筋肉を使うことができますので、ボールを使わないでやるエクササイズよりもとても効果的です。 そしてなおかつ、大きな筋肉が働きにくいです。細かい筋肉にアプローチができますので、細くスタイル良くなりたいという方には、今回のエクササイズ3種目がおすすめです。では紹介していきます。バランスがいるので、安全には気をつけて行ってください。まずは、ボールの横を持ちます。指を下に向けて、ボールを床につきます。これで足を伸ばして、肘を少し曲げます。 これで10秒キープです。この時にポイントは腰が反れないように、肩からかかとまでお腹を締めてキープしてください。で次に、ボールの上に足を置いてプランクを行います。慣れてる方は足を閉じて、難しい方は足の間隔を広げて、ボールの上に足を乗せてください。こういう状態です。これも腰が反れないように。 肩からかかとまでまっすぐにして10秒キープです最後にボールの上に座って足首から膝がまっすぐになるぐらいの位置で手を前に伸ばしてお尻を少し浮かしながらキュッキュッと空気椅子よりも少しねボールに体重を預けていいです気持ちは空気椅子なイメージですこれを10秒間少し揺れながらキープです計30秒一緒に 頑張っていきましょうではいきますスタート12345678910プランクですいきます1 2 3 4 5 6 ラストスクワットですいきましょう1 2 3 4 5 6 1 0 OK ですお疲れ様でしたたったの30秒これぐらいならできますよねこの3種目を行うことで胸肩二の腕背中腹筋脊柱起立筋 お尻、太もも、しっかり鍛えることができます。慣れてくるとこれを3種目、3セット行うことで、より効果を高めることができます。これで脂肪を燃やすポイントとしては、3セット行った後に30秒間ほど、このようにやってください。ダッシュです。30秒間ダッシュを行ってください。そうすることで、2セット目から 呼吸の上がった状態でエクササイズを行っていく形になりますからヒートトレーニングのように脂肪を燃えやすいエクササイズに変えることができますぜひ参考にしてください一緒に頑張った方勉強になった方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました